Ну, доброе утро. Красивая синагога. Ну, как всегда, мы с вами радуемся. Как будто бы у нас есть другой выход. Ну, как же это глупо э, не думать о Боге. И как же это не менее глупо не давать себе возможность радоваться. Нет, бывают, конечно же, обстоятельства. Их, к сожалению, очень много в жизни человека. Но вот умышленно загонять себя в угол серости – и душевной пасмурностью. Ну, думаю, на самом деле у нас повода точно нету. Господь, благослови нас этим утром и сегодняшним днем, ну и во все дни нашей жизни. Спасибо тебе за все. Во имя Иешуа. Аминь. Ну, а чем мы сегодня с вами радуемся? Радуемся мы необычным, необычным, а, а, необычной духовной снедью этим утром. Ну, я почитаю кусочек маленький с самого начала из одной из самых моих любимых книг, книги пророка и Иезекииля. И было ко мне слово Господне, я читаю из 34 главы, для тех, кто может в быстро открыть Библии. Сын человеческий, человече, из реки пророчества на «Алло, пастыри, меня слышат?» пастыря или пастыря, или пастора, или раввины, или руководители общин, или ответственные секретари братского правления тех или иных собраний поместных. Но это о нас, о нас, мои возлюбленные. Изреки пророчества и скажи им, нам, пастырям, так говорит Господь Бог. Горе! пастырям Израилевым, которые пасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри? Мы ели тук и волною, волною одевались, откормленных овец заколали и стада не пасли. Слабых не укрепляли, больной овцы не врачевали, пораненной не перевязывали, югнанной не возвращали. И потерянные не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. Вот не знаю, как вас. Меня эти слова а, на самом деле держат на взводе. не скажу пугают, но по крайней мере дают мне возможность напоминания каждый день, для чего я, собственно, и вы мы каждый друг другу, муж жене, жена сыну, все мы соседям, братьям, друзьям, все мы пастыри. Смешным мне кажется то, в чем Господь Бог упрекает тех пастырей по сравнению с нашими сегодняшними. Опа! Всего-то грех-то их-то, что они ели жирное мясо и одевались в какой-то кусок шерсти. Я как смотрю на современных моих возлюбленных с личными самолетами, с угодьями, а самое ужасное, со стенами, которыми они отгородились от своего стада. Самолеты можно простить, а вот эти стены трудно. И мы забываем, на самом деле, в чем наша обязанность по отношению к брату нашему, упавшему, согрешившему, сделавшему что-то, что он жалеет, но не находит в себе сил покаяться, и какая-то лжегордыня, а мы тут как тут, бать его мухобойкой, бать ему, прилепить его к ленте на ловлю мух, или мышеловкой со словами «Ух ты, чужого объелся». Описание говорит мы не укрепляли слабых. Не сильных не поддерживали, а не укрепляли слабых. И больной овцы не врачевали. Ну да, она овца, она больная, она приходит, а мы ноги перебить, <laughs> чтобы другим не мешало. Да и нас не беспокоило, правда. И пораненные не перевязывали. И угнанное не возвращали. А что нам? Ну, перебьемся с тем, что есть. Меньше, да свое. И потерянные не искали, но правили с ними жестокость. да, вроде бы не самые радостные слова, а я все-таки говорю, знаете, почему радоваться? Потому что нам есть кому напомнить о том, кто мы есть, чтобы мы знали, какими нам надо быть ради того, кого мы знаем. И в этом и есть радостная весть. Потому что наш пастырь, который перевязывает раненых, поднимает слабых, он не просто указывает и правит нами жестокостью. Ты плохой, ты поганый, ты в ад, ты в пекло. Нет, он дает нам, как нам из этого состояния выйти. И напоминание всем нам, что делать, чтобы всем было хорошо. И слабым, и больным, и сильным. Со всем, что нам доверили. Вот поэтому это радостная весть, поэтому это напутствие от Господа Бога. Так что пусть Он вас благословит перед тем, как вы пойдете за своей первой чашкой кофе. Вот моя, моя первая ждет. Или для кого уже давно начался рабочий день. Кто на пенсии, а кто нет. Кто на свободе, а кто в плену у самих себя. Всем, пожалуйста, возможность радоваться дает Господь Бог. Только найдите ее и ответьте, да, Господь, я с тобой. Хорошего дня, распрекрасная синагога. Радоваться, все непременно радоваться.